Bakit nag-one-way? Ah, may, ga may gagawin kalsada eh. Baka nagbubuhos na ngayon. Ayan, sinisa lang din dumadaan. Na eh, pagkaan. Bakit? Ah, may nag-ano nga. Ayan eh, Oh. May espalto. May nag-aspalto. Haba. Haba. may spalto. Ay, hindi siya nagdaan. Diba? Yan yung nadaanan natin ano, di ba? Ay, hindi. Iba pa to. Kasi may, may isa pa eh. May, ma, may mahaba pa isa eh. Sabi, oh, wala na kasing yan eh. Wala na kasing checkpoint eh. Ito parang bago aspalto eh. Kaya ganyan. Oo, oh, ito nga. Ang laki ito. Ay, ah, mga tatrabahohin nila. Eh. Hindi mga truck eh kaldo naman yan. Ah, wala na kayong bibilin, Nay. Wala na. Okay na? Wala, oh, walang checkpoint. Dapat doon ang checkpoint. Eh. Ay, ito. Ilipat. May checkpoint. Oh. Ah, kasi ang dami na sa tambay dito na nakasuko. Hindi, wala na eh. Ay, lahat ng motor ay naharap pa kahit pauwi. Ayun ang ah, sinapakan nila. Kasi tumatambak doon, nagtatambay lahat ng <laughs> motor. Nilip MECQ ngayon eh, di ba? Linggo kasi ngayon. Okay, so, checkpoint din dito oh. dalawa checkpoint. Oh. Puro nga tumamotor. Nasaan <laughs> sila? Loko na. Doble-doble na. Dalawa na pala checkpoint. Bukot. Ah, ano? May checkpoint din. Checkpoint din. Oo. Ang dami checkpoint. Naglabasan ngayon, ngayong oras. Oo, ayan o. Oo. May checkpoint ulit. Kakadating lang. Nararating lang. Oo. <laughs> ano ba yun? Ang dami nito. oh. Kanina umaga, mga nakalusot kanina. Oo, maaga pa kasi yun. Siguro, ano pa. Hindi eh, pa uwi, wala na na eh. Wala na Dapat kanina checkpoint. inaharang pinilay ko pag Ah.